Я просто делаю то, что мне нравится Кто чё базарит, мне чё без разницы Я не пытаюсь кому-то понравиться Сейчас на мне твоя одноклассница Я просто делаю то, что мне нравится Кто чё базарит, мне чё без разницы Я не пытаюсь кому-то понравиться Сейчас на мне твоя одноклассница Деньги идут хоть за мной топ Каждый мой год берут готова подливать и в огонь масло Партия готова или выигрыш или win This my yeah, bitch, please on me Я ношу бананы, только красные очки На голове Панама, this smile is me Я просто делаю то, что мне нравится Кто чё базарит, ничего без разницы Я не пытаюсь кому-то понравиться Сейчас на мне твоя одноклассница Я просто делаю то, что мне нравится Кто чё базарит, ничего без разницы Я не пытаюсь кому-то пятница Время это деньги, bitch, I have a lot of money Я немножко волгунай, тоже люблю хани Я не в зоопарке, но у меня есть бани Настоящий русский парень, жду тебя в бане А я проснусь, посмотрю счет на карте Да, он стал больше, пришли все донаты Каждый день праздник, сегодня гуляю Also I work, that it blinded my mind Я просто делаю то, что мне нравится Кто чё базарит, ничего без разницы Я не пытаюсь кому-то понравиться Сейчас на мне одноклассница Просто делают то, что мне нравится Кто чё базарит, мне чё без разницы Я не пытаюсь кому-то понравиться Сейчас на мне твоя одноклассница Твоя а, а, а,